Hindi naman yung normal sa atin. Buhay na bago. Ah, Palandok. Alam palandok, te. Ay, wala. Ay, nandun. Ngayon, nung nilagay ko dito, dito ko pa yung basa. Ay, ako na. Ah. Welcome to Panlasang Pinoy. Hello guys, welcome to my channel.